Hej! Ti më frikësove mua! Uh, ti frikësove një buall amerikan! Kur ne buajt jemi të frikësuar, reagimi ynë normal është që të largohemi sa asnjëherë më parë. ne e quajmë këtë që t'ia mbathim me të katër. Dhe kur ia mbathim, ne në fakt shkaktojmë paksa dëmtime përreth nesh, kur ecim. Më fal. Ne buajt kemi dëgjim shumë të mirë dhe nuhatje shumë të mirë. Si ai momenti kur unë ju nuhata juve djema. Në fakt, unë isha aty. Por shikimi ynë është epo jo dhe aq i mirë. Me super nuhatjen tonë, ne mund të ndiejmë afrimin e ujqërve nga distanca e tyre. Ë pra, kjo kjo është mirë. Buajt meshkuj dhe të tjerët i rrethojnë femrat ose edhe lopët në një rreth. Edhe nëse kjo nuk funksionon, epo ne në fakt vrapojmë. Pra, si unë mund ta shpjegoj veten time? I madh, masiv, të fortë dhe të frikë suar, e shikoni, unë jam kafsha më e mirë e tokës në Amerikën jugore, që kjo është më mirë, sepse ne, ne jetojmë aty. Unë kam një kokë shumë të madhe, edhe kam brirë gjithashtu. Më duket që po nuhas diçka të mirë, apo e gjithë kjo punë më bëri shumë të uritur. Pra, paçim tani, mirupafshim.